Herkese selamlar dostlarım ben Emircan. Bugün sizlere Like and Kabir'in Showcase videosunu çekiyorum dostlarım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Hepinizin like'larını bekliyorum dostlarım. Ee, önceki videoya tamı tamına 63 like geldi. Hepinize teşekkür ederim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar e, bugün abi Lycan K1'i tanıtacağım ve zaten Lycan K1'i bilenleriniz vardır. Biliyorsunuz ki ben e, önceki videomuzda Lycan 1'i tanıtmıştım yani bunu tanıtmıştım e, showcase'ini falan göstermiştim. Serverda biraz like var o yüzden kusura bakmayın. E, birazdan zaten sıfırlayacağım hatta şimdi ben bir sıfırlayıp geleyim şunu bir hemen like olmadan halledelim. Evet arkadaşlar geldim fakat e, bu like biraz yani düzelmedi yine bilmiyorum ama galiba e, serverlarla alakalı bir sorun var. Ben de kendi web serverımdayım şu an. Fakat yine aynı dostlarım bilmiyorum neden böyle olduğunu anlamadım. Şimdi arkadaşlar sizlere Lycan K1'in ilk önce açılımını göstereyim. Dostlarım böyle takladıp böyle bir e, kurt adama dönüşüyor yani kurda dönüşüyor. E, Baya güzel bir arkadaşlar Kagune. Yani bu Kagune'yi arkadaşlar almanızı tavsiye ederim fakat şöyle bir şey var ki bu Kagone'yi VS'lerde falan genellikle yasaklıyorlar. Ee, neden yasaklıyorlar derseniz dostlarım çünkü bu Kagune şu an bayağı bir OP bir şey. Zaten ben birazdan zihni veya bir arkadaşımı çağıracağım ve onun üzerinde arenada showcase yaptıracağım dostlarım. Yani abi bayağı OP bir şey zaten bu. Nasıl OP derseniz yani birazdan zaten videosunun showcase'ini falan izleyeceksiniz. Nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Yani son derecede harika ve baya OP bir şey. Fakat VS'lerde kullanımına izin vermiyorlar. Çünkü daha... Ee, nasıl diyeyim sizlere nerf yemedi ama nerf yerse belki yine vs'lerde kullanımlarını izin verecekler zaten görüyorsunuz abi ne kadar hızlı olduğunu anlıyorsunuz yani bu şu an C modu C modu açık ben birazdan bunların hepsini sizlere göstereceğim nasıl bir şey olduğunu abi görüyorsunuz yani bayağı atik bir şey bayağı hızlı koşuyor bayağı da güzel bir şey yani Kagune ee, aslında bu Kakuja aynen bu Kakuja'sı yani şöyle arkadaşlar sizlere stages'tan göstereyim like bir normal Kagune. İkincisi arkadaşlar Kakuja. Zaten K demek Kakuja demek. Ee, şimdi arkadaşlar ben bir tane dostumu bulacağım. Çağıracağım ve onun üzerinde aranada bir şeyler deneyeceğiz. Yani bakalım skilleri nasılmış. Zaten Klee'yi gördünüz. Fakat ben şimdi e, detaylı olarak anlatımını bir tane arkadaşımın üzerinde deneyeceğim. Şimdi bir arkadaşım bulup geliyorum. Gençler şimdi e, showcase'i yapmak için bir tane dostumu çağırdım Discord'dan. Onun da ismi Emir. Hoş geldin kankicim. Hoş bulduk abi. Ee, gençler bu arada sizler de böyle Discord'a gelerekten e, videolarıma falan çıkabilirsiniz. Yani arada sırada böyle test ya yani ne bileyim videolarda göstermek için falan sizleri de videoya çağırıyorum. Şimdi Emir geldi ve Emir'in üstünde arkadaşlar showcase'i göstereceğim. Yani nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Şimdi yavaştan başlayalım. İlk önce dostlarım e, Kli ile başlayayım. Kli'yi şöyle göstermek gerekirse biraz serverda lag var o yüzden kusura bakmayın. Klik böyle e, görüyorsunuz iki taraftan pençe atıyor. Baya güzel fakat server dediğim gibi birazcık lag olduğu için e, tam göremiyor olabilirsiniz. Yani böyle pençeye atıyor abi. Baya güzel bir şekilde. Şimdi bir daha göstereyim. Böyle yani pençeye atıyor. Bu arada mouse'u ne tarafa gösterirseniz o tarafa doğru atıyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Bunda shift lock zaten bir tık bozuk oluyor. O yüzden shift, lock, shift lock'u bence yani kullanırsanız da dikkatli kullanın. Çünkü adam akıllı bir shift lock yok bu Kagune'nin. Şimdi abi E skill'ine geçelim. Evet dostlarım şimdi E skill'iyle e, karşınızdayım abi. Şimdi E skill'ini şöyle göstereyim. E skill arkadaşlar. E, öbür Lycan'le de aynı bir skill'i var. Şöyle E'ye ataraktan ileri atılıyorsunuz. Fakat dediğim gibi serverda bir tık lag olduğu için e, tam gözükmüyor. Bakın böyle efektler falan çıkıyor ileri atılırken. Yani like Lycan'dı öbür videoyu zaten izleyenler biliyordur. E, e ile atılıyordunuz. Bunda da aynı mantık arkadaşlar. E ile atılıyorsunuz. Ee, ama bunda birazcık kaldan var yani kaldanı var. Şimdi kanka bir daha gel bir kere daha göstereyim. Ondan sonra arkadaşlar reskili ile devam edeceğiz. Ee, cidden arkadaşlar Lycan bayağı görünümü güzel. Bu C modunu sonra göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar E ile atılıyoruz. C'mizi aktif edip E ile bir kere daha atılıyorum. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle C'yi bir kere daha basalım. Şimdi bir kere daha öldürdükten sonra abi hemen R skill'ine geçişimizi yapalım. Evet arkadaşlar E skill'ini gördünüz. E skill'de böyle şimdi abi R skill'ine geçelim. Arkadaşlar şimdi Reskill ile karşınızdayım. Reskill de şöyle. E, ee, Reskill'i rakibinizin yanına yaklaştıktan sonra eğer R attığınızda e, böyle baya bağırıyor. Yani bağırıyor gibi bir efekt yapıyor. Uluyor diyelim biz ona. Uluyor ve etrafındaki adama birazcık stun veriyor. Yani yerinde tutuyor. Böyle sabitliyor. Yani hareket etmeye çalışıyor Emir. Bakın hareket edemiyor. Biraz tık süre geçtikten sonra hareket ediyor. Ve hasar vuruyor. Yani biraz da hasar vuruyor ve bu bayağı OP bir şey. Çünkü abi sabitledikten sonra e, ultinizi falan öyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Yani arkadaşlar cidden bu e, Lycan'in yani benim en sevdiğim özelliğinden birisi bu oldu. Çünkü reisiyle adam tutuyor ve kombonuzu adam akıllı atmanızı sağlıyor. baya bir güzel bir şey. Şöyle bir kere daha atayım. Hemen bir kere daha attıktan sonra arkadaşlar F'mize geçeceğiz. F'nin de nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar öldürdük Emir'i de şimdi abi F skilline geçelim. Evet arkadaşlar F skillimizi de şöyle e, gösterelim. F skilli zaten öbür like'enle aynı mantık. Yani onu da atılıp parçalıyorsunuz ve bunda da atılıp parçalıyorsunuz. Fakat bunun menzili çok ama çok yüksek. Yani bakın şimdi ben buradan emirin üzerine F atıyorum. Ve yani bakın nereden tuttuğunu gördünüz arkadaşlar. Baya bir uzaktan tutuyor. Buradan böyle atsam tutmayabilir. Aa vallahi tuttu yani. Görüyorsunuz arkadaşlar çok uzağa gidiyorum. Hop buradan atıldım. Tuttum. Sonra zaten hemen öldürdüm. Ee, arkadaşlar bunun kombosu falan var. Bir kere daha göstermek istiyorum abi ultiyi. Emir gel kanka yine. Ee, bir kere daha ultiyi göstereceğim şöyle. Hemen dur kanka. Ben şöyle biraz daha range'ini göstermek için şöyle biraz uzaktan yapacağım. Bakın yani kaç blok şeyi var aramızda şu an. Ben F'ye basıyorum ve e, Emir bayağı bir uzağa gidiyor zaten. Kendisi de uzağa gidiyor. Şuradan bir denemek istiyorum. Şuradan bir kere daha F'ye bastım ve gördüğünüz gibi Abi range'i çok yüksek. Ben şuradan bir denemek istiyorum. Ya burası biraz abartı olur fakat şöyle mesela yapsam ama yine de en azından dibine kadar gidiyor. Şuradan bir deneyelim mesela. Buradan zaten tutar. Evet abi ondan sonra da böyle arkadaşlar oluyor. Şimdi C'sinin mantığını da anlatayım abi. Ondan sonra e, korumayı falan gösterip videonun sonuna geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi C'ye geldik. C'nin özelliğini açıklayacağım sizlere. Yani C ne işe yarıyor ve neler yapabilirsiniz onu açıklayacağım. Bu arada Emir'e de sordum o da. Teşekkür ederim o bana söyledi. Ee, dostlarım şimdi e, C'sine geçelim. Arkadaşlar C'si baya hızlı koşuyor yani. Zaten anlamışsınızdır ben gösterdim hep. E, C'si böyle hızlı e, koşuyor. Konuşamadım. Bu normal C.S. yani açık olduğu halde. Bu da arkadaşlar normal insan yürüyüşü hali. E, bunların arasında ne farklar var? Şimdi sizlerden onlara bahsedeceğim. Arkadaşlar normal e, böyle yani bu formdayken, ayaktaki formdayken E'ye bastığınızda sadece arkadaşlar böyle bir kere atabiliyorsunuz. Yani zaten görüyorsunuz bakın. Yani böyle bir defa, bir defa falan atıyorsunuz. Fakat arkadaşlar C moduna geçtiğimizde e, böyle birazcık serverda lag olduğu için gösteremiyorum fakat e, iki kere falan vuruyor. Yani C mod yani böyle eğik moddayken arkadaşlar E atarsanız iki kere E vurmuş oluyorsunuz. Fakat normaldeyken arkadaşlar E atarsanız bir kere vurmuş oluyorsunuz. E, bu da bunun bir taktiğiymiş. Ben de Emir'den yeni öğrendim. Teşekkür ederim ona da. E, şöyle bakın. Şöyle EE'mizi yapalım. Bayağı da vuruyor. Ama tabii dediğim gibi serverda bir tık lag olduğu için arkadaşlar adam akıllı göremiyorsunuz siz. E, o yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e, korumasına geçelim yani nasıl bir project yaptığını da göstereyim. Evet arkadaşlar testine bastığımızda da gördüğünüz gibi şu an zaten emirde yapıyor. Böyle arkadaşlar ellerini e, bir şey böyle göğüs koruma taktiği yaparaktan kendini koruyor. Ve arkadaşlar bu taktik ile e, daha hızlı sarılıyor. Zaten bu T'nin anlamını çoğu kişi biliyordur. E, biraz da ben etrafındaki görünüşlerden bahsetmek istiyorum e, cidden etrafında böyle arata tarzı bir görünüm var. Yani zırh diyeyim zaten zırh. E, zırhı baya güzel yani zaten tasarımlarını falan çok güzel yapmış Sushi. E, ve abi tasarım tarzından bir de e, saldırı tarzından da efsane bir Kakuja olduğunu ben düşünüyorum. Tabi sizlerin arkadaşlar görüşlerinizde sizler de yoruma yazabilirsiniz. E, ve arkadaşlar bu videodaki gizli şifreyi de yazaraktan sizler de arkadaşlar Robux kazanabilirsiniz. Ee, neyse dostlarım hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve bu arada Emir'e de teşekkür ediyorum kendisine videoma gel gelip bana yardım ettiği için. Ee, bu videonun da burada sonuna gelin dostlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.